Bonjour à toutes et bonjour à tous d'être venus à notre présentation de ce soir, à notre conférence. Cette conférence va vous parler de la campagne de réemploi de Debian Facile et d'Emabuntus. Et nous, nous faisons cette conférence dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets sur l'invitation de l'association Oasex et Beauvais euh, en transition. Voilà. Donc, je crois que nous sommes l'une des dernières conférences de cette semaine. Vous pourrez retrouver euh, certaines de ces conférences sur Internet, en particulier la conférence qui a été faite hier par notre ami Arnaud. Voilà, vous pouvez la retrouver soit sur Peertube, soit sur euh, YouTube. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, cette conférence, donc on remercie euh, ben, les, amis de, de et de Beauvais en Tradition de nous avoir proposé de pouvoir faire cette animation ce soir, ainsi que celle d'hier. J'espère qu'elle va être aussi réussie que celle d'hier qui était vraiment très très bien. Donc cette conférence de ce soir, elle va s'articuler autour de deux points avec deux intervenants sur la partie présentation. Donc Claude, mon ami Claude de, Yovo Togo, président de Yovo Togo, qui donnera des exemples et des réalisations concrètes de ce qui se fait comme projet au Togo avec un partenariat avec Emabuntus et Jump Laborion et puis une autre partie animée par moi-même sur la présentation de, des hein, pourquoi on fait ça, depuis quand on fait ça, ce genre de choses. Voilà. Donc nous allons commencer la, présentation. Donc voilà, donc Emabuntu, ça s'est créé à peu près il y a un peu plus de dix ans maintenant. Donc voilà, pas, la date historique, ça, c'est mars 2011, mais j'avais commencé un petit peu avant. Et donc, pourquoi tout ça a été créé Pour essayer de répondre à des problématiques environnementales. Donc, les problématiques environnementales à l'heure actuelle, c'est que, bon, on a plus de 4 milliards d'ordinateurs sur, sur Terre. Et donc là, on parle de la partie ordinateur, on va dire portable, fixe. On ne parle pas des smartphones et tout ça, puisque nous, on ne peut pas pour l'instant s'intéresser à cette partie-là. Donc c'est assez compliqué. Donc il y a déjà 4 milliards d'ordinateurs. Et beaucoup de ces ordinateurs, malheureusement, sont reconditionnés de façon anarchique. Même en France, voilà, il y a beaucoup de matériel qui est envoyé euh, dans des pays euh, en voie de développement. Et là, c'est ce que matérialise cette photo, où des enfants qui se retrouvent sur des décharges de matériel informatique, qui brûlent des appareils, ce genre de choses, pour récupérer euh, des métaux précieux ou certains métaux qui deviennent de plus en plus rares. Donc voilà. Donc d'autres finissent comme ça, donc du matériel de, qui, est, entreposé. Et il faut savoir qu'on estime à moins de 10% de l'électronique qui est, qui est recyclée. D'accord des estimations. Je ne connais pas vraiment de, valeur concrète qui explique tout ça en termes, mais par contre, ce que l'on peut se poser comme question, et on en débattra tout à l'heure, c'est comment, quand on a une écotaxe de 1 euro et quelques sur un appareil de 600 euros, comment on fait pour reconditionner cet appareil Donc ça, c'est une question que l'on peut se poser. Ça paraît déjà, la somme demandée aux gens étant très faible, on se demande ce qu'ils font derrière. Sachant que l'appareil, on va dire, qui coûte 200 euros de fabrication, on suppose qu'ils ont un rapport de, de vente avec les, taxes et tout ça, donc on se demande comment ils font. Ça, c'est une problématique. Donc voilà, donc Emmaubuntu, ça est né à la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance. Donc c'est une communauté très emblématique pour le mouvement Emmaüs, puisque ça a été la première communauté fondée par l'abbé Pierre. Donc ça, quand, quand je me suis retrouvé là-bas, je ne le savais pas, <laughs> puisque j'habite dans cette ville. Et donc je l'ai appris après en faisant une interview pour le, pour le blog que c'était la communauté euh, emblématique du mouvement Emmaüs. Donc ça, la photo que l'on voit, c'est effectivement la photo de cet atelier à l'époque. Donc c'était pas très bien rangé, vous voyez. et on avait euh, des difficultés euh, à reconditionner, nous n'étions pas assez nombreux. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer une distribution Linux spécifique après avoir fait des essais avec un script de reconditionnement sur Windows. je ne vais pas trop détailler ça. Donc c'est en 2011 qu'il y a eu la création effective du collectif Emabuntus. Donc nous sommes un collectif, ça veut dire euh, pas une association, nous n'avons pas de compte en banque, nous n'avons pas de, statut légaux, voilà. Donc ça, c'est plus simple pour nous. Et notre but, ben, avec les gens que j'ai rencontrés, dont David qui est là, là, qui est là ce soir, RV qui n'est pas là, voilà. Donc on a, on, a, fondé ce collectif en mars 2011 et dans le but de sortir une distribution Linux pour reconditionner euh, du matériel dit entre guillemets obsolète. Maintenant, après avoir fait différentes étapes avec des associations, avec le Jerry qui vous est représenté à droite et qui symbolise euh, l'abbé Pierre, maintenant, dans le cadre d'une campagne de, réemploi. Nous sommes associés avec des biens faciles, avec Arpinux qui est là ce soir et qui a fait la présentation hier, Amaury de, de, Blabla Linux qui est là aussi ce soir et qui fait les enregistrements, et Ange de tugalère.com qui est aussi là et qui surveille euh, derrière, hein, si tout se passe bien, sur le Gypsy. Voilà. Donc dans cette campagne de réemploi, nous avons pour faciliter cette campagne de réemploi au niveau du collectif M-Avons-Tous, après l'accord de notre, on va dire, de notre coordination. Nous avons partagé notre technique de, réemploi qui utilise une clé USB. Donc au départ, cette technique n'a pas été partagée pendant 5-6 ans pour des problématiques de diffusion. Je ne voulais pas me casser la tête à faire le support de cette clé, à expliquer aux gens comment l'utiliser. Mais avec l'association, avec euh, Blabla Linux d'un côté et puis euh, des biens faciles. on a dit ben, on va le partager et vous allez nous aider à faire euh, ce qu'il faut autour. Donc, euh, Amaury a fait ben, toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur Internet. Hein. Il y en a, je crois, plus d'une dizaine. Il les a même traduites grâce à notre ami Yves qui est là aussi ce soir en anglais. Et Arpinux a fait lui de son côté la documentation, la version texte qui a été aussi traduite par, Yves en anglais pour, euh, pour expliquer comment utiliser cette clé. Donc ça, on en a plus parlé hier, mais ce qu'il faut savoir, cette clé, elle a l'avantage, cette méthode a l'avantage d'être simple, rapide et fiable. En gros, on peut reconditionner un ordinateur en 5 minutes. Donc tout à l'heure, s'il y a des gens qui veulent, on vous montrera une vidéo euh, euh, comment ça se passe. Une vidéo qui dure 2 euh, à 5 minutes, voilà, vous pourrez voir euh, comment ça se passe. C'est assez simple. Donc en fait, il suffit de démarrer sur la clé USB, de sélectionner le menu que vous voyez là, qui est un menu spécial que nous a fait notre ami François de Multisystem, qui est le développeur de la solution que l'on utilise. D'accord Et donc, on sélectionne sur la clé, bah, clé de réemploi et les scripts que nous avons mis en ligne et puis tout se fait tout seul derrière, avec les clones que nous partageons aussi. Voilà. Donc un petit point sur le matériel qui est reconditionnable. Hein. Hein, donc, au niveau des distributions Linux, ben nous on se focalise sur, le matériel qui est reconditionnable, donc pas sur les pas sur les téléphones portables. ça il faut le dire pour les gens. Donc nous on ne sait pas faire. Peut-être un jour on, y viendra, mais ça a l'air plus compliqué. Et donc le matériel, on peut dire du matériel à partir de, 2005 avec moins d'un giga de RAM, d'accord On a notre version euh, en 32 bits avec l'interface LXQT. On peut aussi utiliser une, une DF ISO en 32 bits, mais elle n'a pas, je crois, l'interface LXQT qui est un environnement de bureau un peu plus léger. pour du matériel, on va dire à partir de 2010 et surtout avec des dual core et en ayant 2 à 3 gigas de RAM, d'accord, ben, vous pouvez prendre euh, notre version en version 32 bits avec l'interface euh, XFCE. Voilà. Donc euh, c'est plus c'est plus c'est plus facile d'utilisation. Il y a plus de possibilités que sur LXQT à l'heure actuelle. Et pour le matériel plus récent, jusqu'à aujourd'hui, donc là on voit pas bien des i3, des i5 et ce genre de choses, avec minimum 2 gigas de RAM, voire plus, eh ben, il faut prendre notre version 64 bits. Donc avec ça, vous pouvez reconditionner euh, une gamme, assez large d'ordinateurs euh, fixes ou d'ordinateurs euh, portables. Voilà. Donc là maintenant, nous allons voir un exemple d'utilisation des Mabuntus dans la partie, dans les projets de, Yovo Togo et de Jump Laborion. Et c'est notre ami Claude qui va faire la présentation de cette partie-là. Avant de lui passer la parole, ce que vous voyez ici, c'est une carte, comme son nom l'indique, du Togo et d'une partie qui est la partie, la région des savanes. Donc c'est la région complètement au nord du Togo où il y a quatre régions. Et là, ce que vous voyez sur la carte, c'est le logo des Mabuntus, pour ceux qui ne le savent pas, qui matérialise en fait les salles, les salles installées à l'heure actuelle depuis, depuis il y a deux semaines. Voilà, donc on est à 20 salles installées. Et sur la partie droite, il y a un encart, ce sont les salles qui sont dans dans d'autres régions du Togo. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Claude qui va vous expliquer tout ça. Donc euh, cette carte, je ne reviens pas, Patrick l'a expliqué dans les grandes lignes. Euh, je vais m'en servir comme support pour vous faire un peu un état des lieux ou un peu le pourquoi du comment. Euh, pour ceux qui sont rentrés, qui, y ont été, pardon, euh, force est de constater qu'aujourd'hui l'Afrique demeure sous-équipée dans presque tous les domaines et les nouvelles technologies ne font pas exception à la règle. Au Togo, l'informatique est pratiquement inexistant au sein des structures éducatives. Quelques étudiants privilégiés sont formés sur des logiciels propriétaires, mais à la sortie de, l'école, euh, ils n'ont pas les moyens de, renouveler les licences ou de les, les approprier, euh, ce qui fait que le process s'arrête, ça se comprend. La solution se trouve donc en amont, et ça a été notre constat il y a quelques années, avec la diffusion des logiciels libres au sein des écoles pour permettre justement aux jeunes de ne plus devoir pirater les outils une fois leurs études terminées le logiciel libre est souvent la première pierre pour l'entrepreneuriat, et le véritable levier de transformation sociale qui est en marche. Nos amis de l'association togolaise partenaire Jump Laborion en sont convaincus. Eux-mêmes, dans leur propre expérience, les outils numériques contribuent à des solutions pertinentes et pérennes qui apportent des réponses locales aux problèmes quotidiens de tous les Africains. Donc le logiciel libre en général, je parle toujours bien pour ce qui est au nord du Togo, de ce que je connais, et la distribution et en particulier fait tache d'huile, d'autant plus vite que la jeunesse ne connaissait pratiquement, ne connaissait rien avant ça. J'entends par là qui ne sont pas conditionnés et accros aux logiciels propriétaires comme nous sommes presque tous en Occident. Donc voilà ce qui explique que en quelques années, on a pu vraiment s'étendre et vous, allez, et vous le verrez au cours de la présentation, on, est, on a tout lieu de penser qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Ah, je prends les commandes. Voilà quelques chiffres. Pas trop, mais il en faut un peu quand même. 2015, on a commencé avec 45 euh, ordinateurs. 2016, 101. 2017, 126. Là, je vous parle d'ordinateurs qui sont partis au Togo. Il n'y avait plus qu'à les brancher. Hein. Prêts à fonctionner, il fallait assembler les cordons, mettre sur une prise de courant, et ils étaient fonctionnels. 2018, 93 PC, et on a commencé à envoyer des portables. C'était plus dur déjà à cette époque-là, encore un peu maintenant, à trouver du portable. 2019, euh, je vous laisse découvrir 23. Il y a eu beaucoup moins parce qu'on s'est occupé du démarrage du Fab Lab, donc euh, on ne pouvait pas être partout. 2020, 100, soit un total de presque 500 ordinateurs quand même depuis 2015. Et, je précise tout de suite, c'est à la date d'aujourd'hui, c'est 500 ordinateurs qui marchent. Il ne faut pas croire que ceux de 2015 sont... Il y en a la moitié qui sont déjà à la poubelle, c'est pas vrai, il y a une maintenance, vous allez le découvrir. En tout, donc, 548 ordinateurs. On en est assez fiers. 2021, 150, parce que ils sont déjà dans mon local, ils sont en cours de reconditionnement. 70 portables qui viennent d'être reconditionnés par un ami qui vient de nous rejoindre. Donc, ce qui fait que on a tout lieu de penser qu'en 2021, on aura, installé, on aura installé 638 ordinateurs, en tout en comptant les portables 778. Voilà, c'était pour ce qui est des chiffres, mais je crois quand même que ça donne une mesure du travail qu'on a fait, et il fallait en passer par là, même si moi le premier, les chiffres, c'est pas mon Bon, je sais pas quoi d'ailleurs, mais bref. Alors, mais, mais Yovotogo, Yovotogo, ce n'est pas que l'informatique. Donc, je tiens à faire un petit résumé, une petite présentation de notre association et de l'historique. Hein. Yovotogo a démarré euh, grâce à quelqu'un qui nous a précédés, hein, qui est nommé là-bas Maman Marguerite, qui n'est autre qu'une tante à mon épouse, qui est décédée aujourd'hui, la tante, hein, et qui de 75 à 84 euh, est allée là-bas un peu accompagner son frère euh, dans une mission. Et elle a vu des handicapés, elle a vu des choses qui n'étaient pas très déjà à l'époque euh, difficiles à accepter. Donc, par des moyens du bord de briques et de broc, elle a donné un coup de main à certains handicapés à marcher suffisamment pour pouvoir aller à l'école. Elle s'est occupée d'eux et puis euh, les, gens des villages se disaient qu'est-ce que c'est que cette blanche euh, d'un seul coup qui, arrive à, faire, à se retrousser les manches et à s'y mettre. Donc elle a été aidée, elle a formé un petit noyau et la graine qu'elle a semée donc en 62, 75 à 84 aujourd'hui est devenue un, un baobab. On a eu avec mon épouse l'opportunité d'aller au Togo en 2011 et donc on, on est retourné sur les traces de ce qu'elle avait fait. On aurait pu ne rien retrouver du tout. Mais comme je le disais précédemment, la, graine semée était devenue un, baobab et au fil des années, c'est devenu un grand centre qui gère pas mal d'enfants handicapés, sachant que le handicap au Nord-Togo, euh, il est très visible puisqu'il y a pratiquement pas de centre, pas d'institut, et ils sont dans les rues et, on ne peut pas ne pas les voir. Donc euh, au retour de ce premier voyage avec mon épouse, euh, qu'on a vu ne pouvait pas nous laisser euh, indifférents. Et donc en novembre 2011, on a créé l'association Yovo Togo. Pour euh, la petite histoire, Yovo Togo c'est Yovo et c'est Togo. Et en, Ewe, qui est le, dialecte majoritaire euh, au Togo, Yovo veut dire blanc. Hein. donc vous l'avez compris, on est les blancs du Togo pour euh, finir cette page et en venir assez rapidement à ce qui nous intéresse, l'informatique, nos, nos, objectifs statutaires, donc, c'est soutenir les enfants et les jeunes en situation de handicap de la région du Nord Togo, parce qu'on ne peut pas être partout, en collaboration, on travaille étroitement en collaboration avec les associations de personnes handicapées de la région des Savanes, qui sont tous affiliés à la FETA, c'est-à-dire la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, et le centre Saint-Louis-Orion, qui est situé à Bumbuaka, euh, dans la préfecture de Tandjouaré. Euh, tout ça pour dire qu'on fait pas n'importe quoi. De toute façon, en pays étranger, il faut pas faire n'importe quoi, ça nous retombe vite dessus. Hein. et on travaille, euh, on, les copie et on travaille comme eux, ils travaillent. Et lorsqu'on veut sortir de leur méthode, on attend leur feu vert. Il faut pas s'imposer, faut pas, faut pas passer pour des sauveurs. Au contraire, faut les imiter et ça va beaucoup mieux comme ça. Deuxième objectif, venir en aide ponctuellement à toute structure à toute structure éducative et de santé du Togo, ciblée en fonction des besoins constatés et des, et des possibilités de réponse adaptées. C'est c'est justement cet article de nos statuts qui nous permet d'intervenir dans le milieu éducatif, hein, compte tenu que, vous allez le voir, l'informatique avant tout est, est axée dans les structures scolaires. Donc voilà, le soutien aux handicaps, c'est des parrainages d'enfants pour financer des soins, des prothèses, de la scolarité. Euh, on a financé aussi des rampes d'accès dans les écoles, euh, des motos pour aider pendant les saisons des pluies euh, les gens des centres et des associations à avoir un lien avec les parents, avec les familles. On a réhabilité des sanitaires, on a fait, on a fait, on a fait. Et on fera encore. Euh après, on soutient aussi un groupement de femmes leaders et on soutient, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, on soutient au développement de l'informatique au Nord Togo. Et les voilà. <laughs> Donc en 2014, euh, j'ai eu une rencontre avec euh, Yobé. Yobé, euh, voilà, il est là. C'est le personnage qui se cache à moitié derrière une bouteille. C'est des amis très sérieux, mais qui sont assez festifs. que c'est pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable. On a toujours beaucoup de plaisir de se rencontrer tous les ans, sauf celui-ci, cette année. Donc rencontre avec cette équipe de passionnés de nouvelles technologies qui nous ont fait comprendre que, outre le handicap physique ou mental, euh, la jeunesse en général souffrait d'un autre handicap qui est justement l'accès aux technologies modernes. Et, et il s'est passé quelque chose d'un peu magique parce que le jour où j'étais avec Yobe, il y a un des membres qui était assis, des membres Yovotogo qui était assis à côté de moi et qui m'a dit comme ça, tiens j'ai un copain qui travaille euh, à la caisse primaire d'assurance maladie euh, de la région Aquitaine, hein, dans la région de Bordeaux. La semaine dernière, il m'a dit que si je voulais 45 ordinateurs, euh, il me les filait. On s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous sort, lui Donc, à QOB, on s'est dit, putain, il faut mettre une machine en marche, ces 45 ordinateurs, il nous les faut. Voilà. Et donc, euh, en 2015, avec ces 45 premiers ordinateurs, on a créé les deux premières salles Ah Avant, évidemment, avant de, avant de connaître cet, cet uluberlu, ou de reconnaître ceux, ceux qui connaissent, euh, moi j'avais découvert euh, chez moi Ubuntu et les 45 premiers ordinateurs qu'on envoyait, je les envoyais sous Ubuntu. Et puis sur des forums, euh, j'ai croisé quelqu'un qui est présent là dans, dans l'auditoire, c'est David, et sur un forum, il m'a conseillé pour euh, télécharger Ubuntu, pour euh, le mettre à cette époque sur un CD et faire des installations. C'est pour ça que les 45 premiers ordinateurs sont partis sur, sous Ubuntu. Et après, de fil en aiguille, c'est David qui m'a mis en lien avec euh, Patrick. Et donc là, on s'est rencontrés dans cette photo-là, qu'il a lui-même intitulée « La rencontre du troisième type ». <laughs> Et lors de cette première rencontre, il m'a fourni ma première clé d'installation et une cinquantaine, je crois, 45 ou plus de 50, je ne sais plus, de PC déjà reconditionnés, auxquels euh, j'ai pu ajouter une quarantaine de, qui m'avait été donnée par un lycée de La Roche-sur-Yon. Donc, euh, à partir de cette année-là, les, ordinateurs, euh, donc c'était à partir de 2016, les ordinateurs sont partis sous Emma Ubuntu. Patrick, si tu veux intervenir, hein, tu n'hésites pas. Oui, ben je, vais intervenir. Euh, Claude, est-ce que tu pourrais remontrer la, photo précédente euh, Voilà. Donc sur cette photo, en fait, euh, ben, ce sont ces ordinateurs que l'on voit sur la photo là, avec les petits ronds blancs que nous avons donnés à, voilà, ça. en fait, les ronces, c'était le logo blanc de, des Mabuntus que l'on avait à l'époque. On avait un stock de logos, donc on les a mis. Et ce sont ces ordinateurs-là qui nous ont été donnés par une, très très grosse entreprise française grâce à une com que nous avions faite dans, pour le magazine La Vie. Donc j'en ai parlé hier en fait. Le, le, responsable euh, informatique a vu ça et a contacté le RH qui nous a contactés. Ils nous ont donné au, final euh, plus de, plus de 300 ordinateurs. ce sont des, HP euh, Small Form Factor et on en a vendu, bah, sauf les 45 que l'on a donné quand on a, quand on a comment dirais fermé cet atelier chez, chez Emmaüs à Paris, euh, bah, tous les autres, nous les avons vendus dans le cadre de, de, notre partenariat avec Emmaüs Paris. Et donc, on en a vendu pas mal. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mm-hmm. Merci. Donc les salles informatiques, euh, on est parti euh, sur une base qu'on a gardée d'ailleurs de, 20 ordinateurs par salle. Bon, euh, il faut savoir que au Togo, comme beaucoup de, pays d'Afrique de l'Ouest, les lycées et collèges, puisqu'on appelle ça des lycées-collèges, ils font les deux fonctions, ça compte entre 1000 et 1400 élèves en général. Hein il n'y a vraiment que les, les, les, bleds qui sont en fond de brousse, qui sont très enclavés, où on retrouve des lycées-collèges à 500 à 1000. Mais sinon, euh, il y a beaucoup d'enfants en Afrique et c'est 1000 à 1400 élèves. donc, elles sont fréquentées surtout euh, par les classes terminales, hein, par euh, ceux qui sont au lycée et qui vont après vraisemblablement aller en comment dire en, université. Euh, alors il y avait une chose qui était quand même assez comique euh, et qui reste comique, c'est que les gens, les enfants n'avaient rien du tout, aucune connaissance en informatique, mais vraiment aucune connaissance en informatique. Mais pour rentrer à l'université, il fallait faire une demande en ligne. Hein. Alors je suppose que vous devez rigoler de votre côté, moi je rigole encore. Mais donc voilà, c'était vraiment la, situation aberrante euh, qu'on avait et puis qu'on a pu quelque part euh, réglé. Donc après, euh, euh, la deuxième contrainte, on est limité à 20 ordinateurs parce que les, qualités d'électricité, l'électricité, les, équipements électriques, pardon, c'est des contraintes là-bas, et certaines salles ne supportaient pas plus de, 12 ordinateurs allumés en même temps. Hein, on, est resté avec une salle à temps de la salle de temps de joirée est restée à fonctionner à 10 pendant un an et demi, jusqu'à ce qu'ils arrivent à raccorder euh, du jus un peu plus performant et arriver à faire tourner les, 20 ordinateurs. Donc c'est des contraintes, ce qui fait que 20 ordinateurs, voilà, on, restera certainement pendant encore un petit moment à 20 ordinateurs. Euh, hein. bon, bah oui, voyant ce qu'on faisait, ben Patrick, euh, qui est ici, ben, est venu en 2017 et il a rencontré euh, cette équipe euh, de partenaires euh, Jump Laborion. Jump, c'est un acronyme qui veut dire jeune unis pour un monde de progrès. Et donc, ça a été le séjour. ça a été une année assez forte parce que, en même temps, ça a été l'année où on a démarré le Fab Lab. Hein. et c'est l'année où même l'équipe de Jump euh, avait investi une salle chez un de ses membres, euh, s'est retrouvé avec euh, un bâtiment qui est composé de trois salles, dont deux climatisées, qui, leur été posée par la direction du CRETFP. Qu'est-ce que c'est que cette bête C'est le Centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle à Dapan. Et dès l'année d'après, sur arrêté ministériel, cette, pièce-là est consacrée à Jump. Donc c'est assez impressionnant d'avoir pu très rapidement trouver un local officiel hein, pour, euh, pour développer notre activité. Cette année-là, là, 2017 toujours, euh, euh, du séjour à Patrick, on a inauguré quatre salles. C'est la seule année où on en a inauguré quatre. Hein. D'habitude, c'était deux ou trois. Cette année, ça a été quatre. Et puis, ça a été aussi, euh, euh, mais là, c'est plus près de chez nous en France, c'était l'année du démarrage de l'ILO. Hein. Euh, on ne peut pas parler de ce qu'on fait sans parler de l'ILO, Qui, qui, est vraiment la ressource qui a permis que tout ce que vous voyez là ce soir se déroule et, et, et se fasse. Claude, si je peux intervenir, mais je t'en on, a, inauguré six salles. Il y avait les salles dans la région des Savanes et aussi il y avait les autres salles euh, pour l'ami, la Yao, euh, dans, dans, le On a, fait, on a dû faire 5 euh, on a dû faire. Nano était déjà faite, on a fait Akbelouvé, on a fait Asrama. Naki West. Hein Naki On a fait Naki West. Ah oui, ben non, oui, je vois pas les deux autres, mais oui, tu as raison. Et centre des, femmes la orphelines. Voilà, c'est ça, de Mango. Oui. Voilà. Donc on a, fait six salles. Je me souviens de toutes ces inaugurations. Si vous voulez, tout à l'heure, on vous montrera une petite, une petite vidéo où on, danse et tout. Vous verrez un petit peu l'ambiance d'une inauguration de salle. La première qu'on a faite, je crois. Ouais, parce que l'accueil en Afrique est, est, majestueux, très, très simple, très basique, mais très chaleureux. Euh, donc c'est des grands moments où on sent la sport On sent la Donc euh, voilà pour ce qui est de 2017. Bon après, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le gros bonhomme là en chemise bleue là au fond, juste derrière Patrick. Après, euh, l'année d'après, à partir de cette année-là, pardon, pour moi, c'était un, un, apprentissage pour passer à la vitesse supérieure. Bon, il faut savoir que je suis vraiment, il n'y a plus d'ordinateur sous Windows chez moi que depuis six mois. Hein. Euh, j'avais beaucoup de mal, euh, compte tenu quand même, on a, on a nos habitudes, nos automatismes. Je suis un féru de photographie et je travaillais sur Lightroom. Euh, il y a bien sûr il y a un équivalent de Lightroom en logiciel libre, mais tout ça c'est très chronophage, il faut reprendre à zéro les réglages, il faut comprendre. Bon. Et, donc, moi, j'avais besoin d'un apprentissage, euh, surtout pour ce qui était le reconditionnement, parce que mettre une clé USB et puis lancer un programme, je savais faire, mais les petits bugs, les petites pannes, euh, comment, euh, ne serait-ce que vous savez certainement tous, qu'il suffit de, de démonter, d'essuyer des contacts, des réglettes de mémoire pour bien souvent une panne sur deux que l'ordinateur euh, marche d'enfer. Donc tout ça, Patrick est venu à plusieurs reprises, encore maintenant en Vendée, chez moi, pour... Euh, il n'y avait pas que de la théorie, hein, pour me faire voir des choses. Donc là, à l'époque, on habitait... Vous j'avais installé un coin de grange, et donc on avait mis un, sur un tréteau, un atelier, et, on reconditionnait nos ordinateurs comme ça. Euh, c'était aussi l'année de fidélisation du lycée Notre-Dame-du-Roc, qui maintenant est notre pourvoyeur en, informatique. C'est un énorme lycée technique, mais vraiment avec un grand E, un énorme, et qui renouvelle tous les, tous les ans les ordinateurs qui ont quatre années d'âge. Hein. et, sachant maintenant ce qu'on fait, compte tenu que je pratique le retour, chaque personne qui m'aide, je lui dis ce que j'ai fait de, de, son aide. Euh, maintenant, on est vraiment fidélisé avec eux. Ça a été aussi l'année euh, du ce que j'appelle le plan B en matière de fourniture d'écran, parce que je ne sais pas pour ceux qui, qui font ça aussi, euh, on, trouve assez facilement des UC, mais les gens remplacent moins les écrans Hein, il doit y avoir moins de modernisme, moins de changement dans un écran que dans une UC, et ce qui fait qu'on court toujours après des, écrans. Donc cette année-là, voilà, il y avait tout ça à comprendre, parce que c'est quand même un gros boulot. Hein, là, vous voyez comment nos ordinateurs y partent. Euh, donc euh, c'est des contraintes de transport, c'est des contraintes de conditionnement, parce que pour envoyer une palette propre, si on veut qu'elle arrive propre, il faut qu'elle tienne debout, donc il faut qu'il y ait tous les cartons de la même taille pour que ça se retrouve pas euh, un peu en, vrac à l'arrivée, c'est important. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail, quoi. sachant qu'à l'intérieur, il suffit de brancher pour que ça marche. Et puis, c'est aussi des contraintes de containers. Euh, on n'a pas de quoi... Là, vous voyez, il y avait trois, trois palettes dehors, il y avait trois palettes dedans, mais ça ne suffit pas à, rentrer à, remplir 75 mètres cubes de conteneurs. Donc, je n'ai pas le volume euh, suffisant pour être autonome en termes de partenaires, donc, de, de containers. Donc, il faut trouver des partenaires. Pareil, là, depuis, on s'est fidélisé. Tout ça, ça, a été des contraintes qui n'en sont plus. Hein. voilà, maintenant on roule, on roule tranquille, plus tranquille. Ah oui. Voilà, ça c'est l'arrivée. Hein. Vous avez vu d'un côté le départ, de l'autre côté c'est l'arrivée. Et tous les containers, euh, tous les cartons, pardon, euh, au chargement sont listés. Hein. C'est-à-dire que je sors un, listing, je fais un, tableur et sur le tableur, le, le, carton numéro 29, euh, il y a trois UC, deux écrans, une souris, euh, ceci, cela, de sorte que quand ça arrive, ils ne soient pas obligés de tout déballer, hein, ce qui serait cafarnaum, et qu'ils peuvent aller chercher leurs besoins dans tel ou tel ou tel carton pour préparer et organiser les nouvelles salles. Donc là, sur les partenaires de Jump, hum, c'est vraiment des gens compétents. Hein. parfois, il y a des, encore maintenant, il y a des gens qui me disent comment tu arrives à monter des projets comme ça avec des Africains, l'air de dire que l'Africain. Euh, non, non. Nous, on a affaire à des gens très, compétents, très, passionnés, très sérieux, puis très rigolos aussi. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, donc là, on va parler un peu du Fab Lab. On va parler du Fab Lab hein, euh, qu'on a démarré donc euh, il y a trois ans maintenant, qui est constitué très modestement. Hein. on l'appelle Fab Lab parce qu'il n'y a pas de raison qu'on l'appelle autrement. Mais de vous à moi, ça n'a rien à voir avec les Fab Labs que vous connaissez ou qui sont ici en France, en Occident ou en Amérique, bien entendu. Et le Fab Lab de, de, Dapaon, il se compose d'un atelier couture avec des machines à coudre électrique quand même. Hein. Vous voyez ici Bernadette qu'on connaît très bien nous et qui a toujours, qui est handicapée en plus, hein. c'est une poliomélite et, qui était toujours bien embêtée pour aller euh, couturière hein, pour faire sa, couture puisque avec la, il faut manœuvrer la pédale, c'est les machines anciennes, il y a une grande pédale là qu'il faut appuyer pour la faire tourner de façon mécanique et vous voyez le sourire qu'elle avait à travailler avec une machine électrique. Euh, là on voit qu'on rend service. Et il y a aussi une, donc il y a plusieurs machines à coudre électrique, on leur a envoyé euh, cette année-là, donc c'est l'année où il y avait peu d'ordinateurs, il fallait faire des choix, dans les cartons on ne pouvait pas tout mettre, une brodeuse numérique exactement, hein, une belle brodeuse numérique euh, on peut dire le prix, hein, à, 1000 euros, et, oui, ils, créent eux-mêmes sur des logiciels de dessin euh, des, logos qui retransforment en logo de, en, en, fichiers de broderie avec une petite carte, vous connaissez le système, ils mettent ça, puis ça brode automatiquement jusqu'à des logos de 4, 10, même parfois 20 couleurs. Donc c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Il y a aussi un atelier de documentation qui marche très bien aussi. Pourquoi documentation Parce que le Fab Lab, pour se faire connaître, pour attirer les jeunes, ils sont implantés au milieu, je vous l'ai dit, du, du, du, du centre régional euh, d'enseignement technique et de formation professionnelle. Hein, donc c'est un petit vivier d'adolescents, de, jeunes qui sont en formation professionnelle et qui ont des gros besoins pour faire des photocopies de leurs cours, pour euh, faire, pour, pour euh, lier lorsqu'ils ont des devoirs à faire, lorsqu'ils ont des dossiers à présenter. Donc on leur a équipé, on leur a envoyé massico, agrafeuse grand format, des photocopieuses professionnelles, relieuses euh, et y quanti pour pouvoir faire ça. Et mm, mm, monnaie euh, contre euh, des sommes très modiques hein, pour que les, jeunes qui sont pas très fortunés puissent en profiter. Ça fait tourner une caisse et puis eh ben, ça alimente un peu pour aider euh, les objectifs de Jump. Il y a aussi un atelier électronique. Bon, là je vous en parlerai moins parce que l'électronique et moi ça, fait deux pour pas dire trois. je sais qu'ils manipulent des cartes Arduino, pour ceux qui connaissent comme ça, ils font de la petite programmation basique. Euh, de l'impression 3D, on leur a envoyé deux imprimantes 3D. Euh, Alors logiquement, on devait d'abord en envoyer une, et puis ils ont été cambriolés, on leur a volé l'imprimante 3D. Donc en urgence, j'ai renvoyé une imprimante 3D, et entre-temps, la première a été arrêtée, les trois voleurs euh, a été retrouvée, les trois voleurs ont été arrêtés. Alors ce qui fait que maintenant, ils, l'imprimante 3D n'a pas souffert du vol, du cambriolage. Donc il y a deux imprimantes 3D et vous verrez après à quoi elles servent. Elles servent à s'entraîner sur du matériel qui n'est pas à nous hein, et, qui servent à autre chose. Euh, voilà, j'en dis pas plus. C'est la suite. Et évidemment, il y a un atelier informatique qui marche par une salle qui est propre à, dire, à Jump et, où les, élèves du centre régional justement viennent aussi, adhèrent et puis peuvent découvrir Mabuntu. Et puis, euh, l'atelier informatique, euh, ben, il fonctionne avec la maintenance des 20 salles, parce que les les 20 salles, il faut les, les maintenir. Hein. Et, donc cet atelier, ce sont des gens de job qui, à tour de rôle, font les, maintenances dans ces salles. Alors, euh, il est bon de préciser, quitte à prendre un peu plus de temps, que, que nous, on ne donne aucun ordinateur tous des 500, je ne sais plus combien d'ordinateurs qui est au il n'y a aucun ordinateur qui n'a été donné, tous les ordinateurs appartiennent à Jump. Ensuite, Jump passe un petit contrat avec les lycées ou avec ceux qui en veulent et on fait le régime de la dotation. D'ailleurs, sur le coup, euh, les gens disent Ah ouais, vous ne me donnez pas l'ordinateur, dotation, il faut que je le rende et tout. C'est pas la question chaque chose en son temps, après on avance dans les projets, puis on voit. Mais il faut y aller pas à pas. Et lorsqu'on l'a dit, oui, mais en étant en dotation, s'il y en a un qui est en panne, vous nous prévenez, on vous le remet en état automatiquement. Là, tout de suite, ils ont vu qu'effectivement, et c'est pour ça qu'on a, je vous le disais au tout début, on a 20 salles, mais la plus ancienne des salles, est pérenne. elle fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est un gros boulot aussi que, que font les partenaires de Jump à travers l'atelier le, l'atelier informatique euh, du Fab Lab. Et puis Canlou, alors Canlou, qu'est-ce que ça veut dire quand euh, ça veut dire euh, ne jette pas en, en Moba, hein, qui est la langue régionale. Donc Canlou veut dire ne jette pas. Donc ça veut dire un atelier de recyclage où il démarre le recyclage des déchets électroniques et à défaut de les recycler, au moins les faire aller dans des filières intéressante. Et ils sont en train de faire du recyclage de plastique. En Afrique, euh, euh, beaucoup, c'est des poches en plastique que les Africains ont. Un des poches qui doivent faire, je sais plus, je crois que c'est un millilitre. Et, et donc ces poches traînent partout. Donc en, les récupérant, ce sont des poches qui sont costauds quand même parce qu'elles maintiennent de l'eau et parfois même pour la boire, c'est dur à, ouvrir. Et, ben, c'est justement Bernadette qui a lancé son idée, mais qui a déjà été faite ailleurs, de, de, de, de, lier ses poches et de faire des trousses pour les enfants à l'école, des cartables, des sacs à dos. Elle est en train de lancer des choses comme ça, qui sont donc vendables très peu cher, puisque la, la matière première, faut se baisser pour la ramasser. Et puis, euh, voilà, ça fait connaître le concept et puis faire, euh, faire découvrir à l'Africain que, que tout peut presque toujours resservir. Voilà pour ce qui est du Fab Lab. Alors là, voilà, maintenant on va parler de l'ortolab. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête Ceux qui connaissent un peu ont déjà tout compris. Au passage, deux trois quarts, notre ami partenaire président de l'association Jump, Yobe Kumbundi, et, et, en deuxième plan, AFO, qui est notre maintenancier en chef, à faux, on lui donne un ordinateur qui ne marche plus. Euh, logiquement, en général, si c'est pas quelque chose de très très grave, dix minutes après, il fonctionne. Et ce monsieur-là, très chevelu, euh, c'est Roberto, c'est un orthoprothésiste belge qui est rentré un peu dans la danse, compte tenu qu'à l'origine, nous, euh, notre, soutien va vers les enfants handicapés. Euh, cet orthoprothésiste euh, avec euh, un scanner manuel scanne des monions, il les remet sur des logiciels 3D et puis hop, il est fait, il fait imprimer ce qu'il appelle les emboîtures. Alors pour pouvoir après refixer soit une main en plastique ou, ou bref, il fabrique, il se lance dans la fabrication en, imprimant imprimante 3D de matériel essentiel pour les handicapés, soit des prothèses parfois complètes hein, pour des enfants où le bras n'a pas besoin d'être utile, mais il est important pour l'enfant qui est né qu'avec un seul bras de reconstituer son corps, même si c'est que imprimant en 3D, ne serait-ce que ça, euh, ça, restitue son schéma corporel et vis-à-vis des autres, il se sent sur le même terrain d'égalité, même si sa main n'est dans un premier temps pas fonctionnelle. Hein, parce que bon, ce qui reste aussi, il y, a des, il y, a des, procédés, il y a des capteurs pour faire euh, marcher au moins euh, ce qu'il appelle la pince, hein, les trois doigts, les trois doigts qui peuvent servir de pince, mais tout ça, ça coûte un peu de sous, et chaque chose en son temps, euh, on n'en est pas arrivé là. Il devait venir au Togo pour former des, un orthoprothésiste qui est au centre d'Honorion, et qui est volontaire pour découvrir ça et, pour s'y mettre. Mais bon, euh, le Covid euh, voilà, a pris les rênes de tout ça cette année. Donc on a pris du retard dans ces domaines, mais c'est peut-être pour euh, mieux avancer après. Donc voilà l'ortholab. J'ai rien oublié, Patrick, non non, pour moi, c'est pour moi c'était parfait, Claude. Juste puisque je prends la parole, tu vas peut-être couper ton micro et le remettre parce qu'on nous signale et moi aussi je l'entends un petit peu quelques coupure de son. Donc coupe-le et remets-le pour voir. Ou sinon, on prend pas le risque, on termine euh, après on, et on verra. as vu avec les problèmes que j'ai eu cette semaine euh, Presque... <laughs> Hein? <laughs> bon, par contre, je vais m'attacher. Eh non, mais peut-être, et eh, comme j'ai une grosse bouille, parfois j'ai la joue qui touche le micro et c'est peut-être ça que je vais m'attacher à. Ouais, voilà. voilà. Ok pour l'ortholab. Voilà, ça c'est local et soutien technique, oui, c'est les avancées de cette année avec Mickaël, euh, Michael, présent sur la photo, qui vient m'aider, et bon, c'est bon parce que euh, jusqu'à maintenant on y arrive, mais compte tenu que le projet en nombre d'ordinateurs va croissant, et on a tout lieu de penser, vous allez le voir tout à l'heure, que l'histoire n'est pas finie. Hein. Je, crains fort même qu'elle soit qu'au début. Hein. Et, donc, Michael, il est très chevronné. C'est à peu près une espèce de Patrick et Mabuntu, quoi. Et là, ce sont le lot de, portables que vous voyez. On a été le récupérer à Lille grâce à une intervention de Patrick qui m'a mis en relation. Et ben, euh, quand même, Michael euh, m'a remis tout ça sous Mabuntu en une journée et demie il m'aurait fallu peut-être 15 jours, voire 3 semaines, avec moult et moult euh, WhatsApp à Patrick en disant mon ordi fait ça, qu'est-ce que je dois faire et tout. Donc, euh, il n'est pas là ce soir, mais merci Michael. <laughs> Virtuellement, merci Michael. Et maintenant, il nous a rejoint, puis il va m'aider à, faire les 150 bécanes. Et puis, local, eh ben, euh, c'est pas terrible, c'est un peu gris, mais euh, c'est la mairie de mon bled, compte tenu que j'ai déménagé maintenant de village et que je n'ai plus de grande grange. elle nous a prêté un local désaffecté pour, pour nous permettre de continuer notre aventure. Je voudrais juste intervenir, Claude. Mais je t'en prie. Stéphane qui nous écoute, des bricots du cœur qui nous ont permis d'avoir. Euh, ah, parce que euh, Stéphane est là Oui, je pense que c'est lui. Si D'accord. Tu veux prendre ouais, Oui, bah là. Euh, ah, ou peut-être tout à l'heure. Voilà, donc c'est une ah. association, les bricots du cœur, qui se trouve à Lille, qui nous a permis d'avoir accès à, à ces 70 portables. Au départ, il y en avait 80, 70 ont été remis en service, il en, reste 5 avec des petites protections, donc peut-être 5 de plus dans, dans un an. Voilà. Merci à mmh. lui. Voilà, donc cette diapo, c'est une photo récente, puisque c'est la 20e salle informatique qui a été inaugurée il y a 15 jours avec notre dernier envoi, puisque cette année, malgré le Covid, on a pu envoyer quand même nos, 7, 8 mètres cubes par l'intermédiaire de Cap Togo. Et bon, tout à l'heure, je parlais de l'îlot, tout ça, évidemment. bon, je pourrais peut-être vous laisser poser les questions, parce que je crois que ça fera partie des questions. Euh, donc oui, euh, euh, cette année, on s'était mis un petit challenge, hein, c'est 2020, donc euh, c'est 20-20 et on s'était dit 20 salles de 20 ordi en 2020. Et on était tous bien contents, malgré que, de ne pas avoir pu aller sur place, de voir que, que nos amis là-bas ont été comme d'habitude très, très compétents et qu'ils ont géré et qui ont installé donc cette année la 17e, euh, la 18, 19 et 20e salle informatique au Togo. Et on peut dire que c'est la 20e salle informatique tout court puisqu'il n'y a aucune salle informatique autre que les salles informatiques et euh, Mabuntu. Hein, donc, euh, euh, dans leur si on parle informatique, les gens sont presque obligés aujourd'hui de se dire c'est Mabuntu, quoi. Hein, il n'y a rien d'autre. Ah voilà, il fallait bien rendre honneur aussi à ce lycée qui nous fait une énorme confiance qui, a vraiment consolidé le, partenariat de Notre-Dame avec nous, quoi, hein, et qui nous a donné donc pour l'année là les 100, euh, ordinateurs qui sont déjà partis. Ils nous ont donné 150 ordinateurs déjà pour l'année prochaine. Je vais vous les faire voir là. Voilà, dans, stocké dans notre local et, vous remarquez, et ça c'est un, c'est un fil rouge qu'on a depuis le début, on envoie nos ordinateurs, ce ne sont que des séries, un minimum, ça n'a pas trop été voulu, mais c'est un peu comme ça, euh, au, minimum 40. Patrick nous a pu nous avoir l'année dernière, euh, c'est 40 Patrick, je crois, ordinateurs qui venaient du quai de Bercy, Hein, euh, le ministère, des Finances qui nous ont filé 40 ordinateurs. Euh, euh, donc ça a été un peu la, plus petite série. sinon, là, Notre-Dame du Roc, c'est soit ce que vous voyez là ou des Lenovo qui est un peu, un peu derrière. là. Mais c'est très bien parce que la maintenance se fait tout seul. Le premier ordinateur qui devient HS pour une raison grave, on va dire une carte mère qui est, eh ben, tout de suite, il rentre dans, la, dans les pièces de rechange pour les autres ordinateurs, le disque dur, les cartes, vous avez tout compris, ça fait de, de la pièce pour la, pour la maintenance. Donc c'est intéressant d'avoir des mêmes séries d'ordinateurs. De, d'ordinateurs. Euh, à savoir aussi, quand je disais, mais je t'en prie. Est-ce que tu peux revenir sur la diapo précédente Il faudrait quand même présenter les deux je peux le faire. de Yovotogo. Ah oui, oui, oui. Euh, mon épouse, qui est donc euh, la nièce de, Marguerite Auré, qui est allée au Togo, euh, je ne sais pas si j'ai précisé la date au tout début, j'en ai pas le souvenir, de 75 à 84, de c'est une vieille histoire. Hein. Et ici, c'est Isabelle qui est, qui est notre trésorière. Ah ben, je vais vous faire un petit cadeau, je vais vous faire une petite, euh, une petite, euh, petite aparté, une petite histoire. Hein. quand on dit qu'il y a quand même des destins dans la vie et que parfois, euh, lorsqu'on se lance pour faire le bien autour de soi, on est aidé. Moi, personnellement, je serais très ingrat de dire que c'est pas vrai. Euh, il y a une année, euh, je suis parti au Togo, il y a cinq ans de ça, et le, médicament qu'il faut prendre pour éviter de choper du palu, c'est quelque chose qui me foutait la tête dans le coton. Et même quand je rentrais, euh, il fallait le prendre encore pendant 15 jours, 3 semaines, parce que le palu, il y a une, personne, une période de gestation, quoi, il y a 15 jours. Et, franchement, ça, ça, me faisait des wang, wang, wang, wang comme ça dans la tête. une année, j'ai dit, eh, chier, je prends pas. Allez, je prends pas. Donc le séjour s'est bien passé, je rentre en France, je rentre en France et, puis un soir je regarde la télé, deux, trois jours après être rentré, et puis un coup je me mets à transpirer. La nuit, je mouille les draps comme jamais j'avais fait ça je fais le 15 tellement que je me sentais mal et j'appelle et il me dit qu'est-ce qui vous arrive et tout. Alors je lui donne les symptômes et on, me dit mais ben, vous rentrez d'où là ben, Je lui dis je rentre du Togo. Oh venez tout de suite, on vous attend et tout. J'étais en pleine crise de paludisme. Donc j'étais hospitalisé pendant deux jours et l'infirmière du service n'est trop qu'Isabelle. Où c'est que vous avez chopé ça Qu'est-ce que vous avez fait là-bas et tout Alors je lui ai expliqué ce qu'on faisait, pourquoi j'allais là-bas et tout. oh je suis bientôt L'année prochaine, je suis en retraite. Elle m'a dit, allez, je vous rejoins, ça me plairait de faire un truc comme ça avec vous. Elle est venue deux fois avec nous. Mais, mais, mais, ce qui est intéressant et qui est le, qui est la petite, la petite histoire, c'est que c'est elle qui est amie avec le gestionnaire informatique du lycée Notre-Dame de Roc. Donc c'est elle qui m'a mis en lien avec le lycée qui depuis nous fournit un ordinateur. Si vous ne trouvez pas cette histoire-là mignonne, on a presque envie d'attraper le palu. Hein, vous en que <laughs> je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, c'était pour la petite histoire. Euh, donc là, c'était le stock. Et puis, ben, j'ai pratiquement fini, mais vous aurez sûrement des questions à poser après. Euh, on ne fait pas que, l'informatique, hein. je parle aussi de, de, notre projet aussi Vision Savane. Hein, on, a plusieurs arcs et plusieurs flèches à Yovo Togo. On récupère des, lunettes auprès d'opticiens et d'un centre de recyclage ici en Vendée. Et bon, on fait des trucs évidemment, on envoie du matériel qui est, qui est récupérable et qui est en bon état. Mais donc, depuis, depuis six ans, on, on fournit entre 1500 et on est monté à 2000 paires de lunettes par an. On donne ça à l'OCDI Caritas Togo, qui est l'équivalent du secours catholique, et ça sert à alimenter un, cabinet optique qui s'appelle Route de Lumière euh, et c'est bien nommé d'ailleurs, à, Dapaon. Et, ce lot qu'on fournit, il est juste là pour euh, assurer euh, des montures et retailler des verres pour les gens qui ont des gros problèmes de vue mais qui n'ont pas du tout d'argent. Donc euh, c'est bien géré, on m'envoie assez régulièrement des comptes rendus de, de, la part de Caritas Togo, où ces lunettes-là, je sais que que, que, que, ça va vraiment pour, euh, pour des gens qui en ont besoin et qui n'ont pas les, les moyens d'améliorer leur vue. On récupère aussi beaucoup du lunettes de soleil parce qu'il y a des missions espagnoles et, et d'autres pays, mais beaucoup d'Espagne qui vient au Togo, et ils font des opérations de cataracte. Et une fois qu'on a été euh, opéré de la cataracte, il faut se protéger du soleil, surtout en Afrique. Donc ils sont assez gourmands de lunettes de soleil. Voilà, j'ai terminé pour le moment et je repasse la parole à mon ami Patrick. Euh, merci, Claude pour euh, cette très bonne présentation. Je pense que tous les gens se sont rendus compte de ce très beau projet qu'on a ensemble euh, sur le Togo depuis maintenant. Nous et Mabuntus, on a participé depuis 4-5 eh, ans. Voilà. Et donc, 2016, ouais, 2015, 2015, 2016. donc avec une Et on fait des émules excuse-moi de reprendre, on fait des émules parce que c'est un peu le but. Hein, euh, beaucoup de gens peuvent penser, mais qu'est-ce que vous faites là Ça doit être très dur. Oui, c'est pas toujours facile, mais on fait des émules. Et cette année, il y a une autre association qui, qui a contacté Jump qui m'a contacté en me disant tu peux me conseiller comment tu as fait avec les, avec quel logiciel donc je l'ai mis en contact avec Patrick ils ont passé un dimanche euh, ensemble hein, Patrick avec Étienne et Étienne il a monté un projet de d'équiper un lycée, euh, pas dans la région des Savanes, dans une région un peu plus au sud, hein, dans ce qu'on appelle la région de Cara, le lycée de Kouméa, et qui donne en entretien et en maintenance aussi à l'association Jump. Donc on pense qu'on va faire des émules et que d'autres associations vont, vont, vont, nous, vont nous copier, et, et chaque, chaque personne qui veut me copier aura toujours toutes les infos qu'il a besoin pour au moins lui faire voir comment moi j'ai fait. Hein. Voilà, là, définitivement, je te rends la parole. Merci. Donc, il y a aussi au Togo Elias qu'on a rencontré quand j'y suis allé avec l'espace euh, qui s'appelle Espace Ubuntu et Mabuntu, où ils reconditionnent aussi, on leur a envoyé un petit peu de matériel là-bas, sur place, dans, de, la, capitale à Lomé, je ne me souviens plus de la, ville. Voilà. Donc il y a aussi d'autres projets Mabuntu au Togo. Il habite à Togoville, Elias. Et dernièrement, euh, tu m'avais fait passer des cartes mères et tout pour faire des jerry. Oui, tout à fait. Mm. Donc la suite de la présentation, bon, vous avez vu un très très beau projet, peut-être le plus beau que nous ayons, mais il y a d'autres projets autour qui utilisent Mabuntus avec la coopération que nous avons depuis 2012 avec euh, l'équipe euh, Jerry qui, qui fabrique des ordinateurs dans des bidons de 20 litres. Donc là, vous voyez les deux ordinateurs bleus, ce sont des ordinateurs Jerry. Et donc, le but de ces ordinateurs-là, c'est de faire encore plus du, encore plus du réemploi, en fait, en prenant différents matériels dans différents ordinateurs que les gens récupèrent, que ces associations récupèrent en local, parce que nous, on n'a pas la possibilité de leur envoyer. on a envoyé certains ordinateurs en pièces détachées, je crois que l'association, je l'ai, voilà, c'est l'association Blolab euh, au, au, Togo, où là, pour réduire leurs coûts de transport, on a envoyé des ordinateurs en pièces détachées pour qu'ils fabriquent des jerry ils ont été un, peu surpris de tout ce que je leur ai envoyé. Ils pensaient qu'il y avait les <laughs> unités centrales qui étaient à côté. <laughs> Et donc, ils sont obligés maintenant de fabriquer des Jerry. Donc, j'aurais envoyé 40, 40 ordinateurs démantelés, ce qui a pris la place de trois cartons. Donc, on a vraiment réduit le nombre d'envois et aussi, on leur avait fourni avant 10, 10 ordinateurs complets. Donc, voilà. Donc là, vous les voyez sur ce projet, c'est une classe, nous on ne les a pas aidés là-dessus parce qu'on ne pouvait pas à l'époque. C'est une classe euh, informatique mobile, c'est dans un camion en fait. C'est un camion qui est aménagé, une classe informatique euh, mobile et il se déplace dans tout, le, dans Bénin pour faire des formations. Donc ces ordinateurs-là sont sur Buntus, mais il y a aussi d'autres distributions, je crois qu'il y a aussi un euh, Manjaro dessus. Voilà je vais reprendre, je vais reprendre juste une toute petite phrase, parce que c'est important de parler de Wikipédia qui est embarqué dans le disque dur et qui permet aux lycéens d'avoir accès à cette formidable encyclopédie sans connexion Internet, parce que bien sûr, moi, aucun des lycées n'a une connexion Internet. Internet, euh, euh, c'est une denrée rare au Nord Togo. Euh, donc voilà, il fallait souligner cet aspect, et même pour euh, les autres, ce dont tu viens de parler, dans tous les ordinateurs, euh, il y a une, une version euh, de, de, Wikipédia. Merci à, à Arpinux de mettre le lien sur Emma Buntus serveurs serveur de données de culture libre on explique comment rajouter Wikipédia et avec le client Kiwix pour avoir des Wikipédia hors ligne. Et tous les ordinateurs que nous envoyons là-bas sont effectivement équipés de cette solution avec le Wikipédia hors ligne version française. Et d'ailleurs, on a mis le clone euh, en question. On en parlera peut-être tout à l'heure dans les questions-réponses tout à l'heure. Notre clone en version Emabuntu serveur de culture libre, qui est encore plus gros qu'Emabuntu, puisqu'il double la capacité d'Emabuntu euh, en diffusion sur Internet. Et j'en parlerai tout à l'heure du Wikipédia. En fait, j'ai mis la partie euh, Emabuntu, partie distribution, en fin de présentation, parce que le but de cette présentation, c'est plus de parler de, réemploi que de parler de, de notre distribution. Voilà. Donc là, c'est un autre projet au Sénégal, celui-ci. On a deux projets au Sénégal. Celui-ci, c'est le plus ancien qu'on met en avant dans cette présentation par le Senfab Lab, qui aussi reconditionne des ordinateurs sur sur Ubuntu avec des Jerry. Donc on voit un magnifique Jerry ici, là, en fait, qui a été décoré avec des, boutons. Donc eux, ils font de la, de la formation aussi dans des écoles. Voilà, c'est leur but. Ensuite, nous allons bah, quelques utilisations des Mabuntus grâce à notre ami Robert qui n'est pas qui n'est pas en ligne ce soir, je ne l'ai pas vu, qui lui a décidé d'équiper des, écoles maternelles et des écoles primaires euh, euh, dans sa pas dans sa région, mais puisqu'il est en Ile-de-France, euh, dans sa commune, dans les communes environnantes. Donc à l'heure actuelle, là, il a fait une petite pause parce qu'il a d'autres activités à côté, mais il a équipé sur 3-4 ans. 19 écoles maternelles avec, euh, avec des versions d'Emabuntu. Voilà. Donc on l'aide, on lui fournit du matériel aussi euh, pour, pour qu'il puisse ça, c'est-à-dire le matériel que l'on nous donne qui n'est pas adapté pour, euh, on va dire, pour être envoyé en Afrique ou d'autres projets à l'international, c'est-à-dire du matériel dépareillé, moins performant, on le, on le, recycle à nouveau en fait hein, dans des écoles maternelles ou des écoles primaires en, région parisienne parce que s'il y a un problème sur le matériel, ben comme c'est pas très loin, on y va. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué avec le confinement, mais en mmh. général, on y va et on change le matériel directement. Voilà. Donc, toutes ces photos-là de ces écoles-là, vous pouvez aussi les retrouver sur euh, Wikimedia Commons, où elles sont, euh, elles sont mises en ligne. Et là, donc ici, c'est une photo montage où on a rajouté le GNU pour faire un peu, un peu sympa. Et comme je vois qu'il y a Eric euh, tout à l'heure de Odysseus Libre. Il nous a fait aussi quelques dessins dans une vidéo qu'on a faite. On a fait des incrustations d'enfants, qu'on ne pouvait pas mettre des enfants, qui sont des dessins que nous a fait Eric pour mettre dans cette vidéo. Voilà, la petite anecdote. Donc on a parlé un petit peu de Lilo, oui. Euh, donc beaucoup de gens nous ont, certaines personnes, on va dire, nous ont critiqué sur le choix de, de mettre un, moteur euh, qui n'est pas forcément 100% libre. Et donc ce choix-là a été euh, longuement discuter au sein de notre coordination. Ça a pris deux mois. donc, parce qu'on avait une proposition de la part de Lilo, où j'avais rencontré l'un des fondateurs de Lilo qui m'avait dit bah, ça serait intéressant d'avoir e-, Emma Ubuntu sur Lilo et que vous intégriez notre moteur. Donc, on a pris deux mois de discussion au sein de notre coordination. Il y a certaines personnes qui sont là qui connaissent toute la discussion. Et donc, on a fait le choix de, prendre Lilo. Et comme nous sommes un collectif, donc nous n'avons pas de compte bancaire, et j'avais pas envie personnellement de m'enrichir encore plus. Donc, euh, on a décidé que tout l'argent que nous allions récupérer, nous allions le donner à des projets. Donc, nous avons choisi euh, trois projets. Donc, Yovo Togo, qui est, présent ici, euh, Jump Laborion, qui est leur partenaire, et Montpellier, qui est une association, une gule qui nous a beaucoup aidé sur la région de Montpellier en présentant la solution Emma Buntus à la communauté Emmaüs de Montpellier où ils y vont toutes les, tous les mois faire une petite animation de, sur l'après-midi, le samedi après-midi. Sachant que bon là avec le Covid, bon, c'est un peu compliqué, donc ils n'y vont plus. Donc on a décidé de leur verser à, part égale un tiers un tiers de nos gains que nous avons sur l'îlot à l'heure actuelle, je ne sais pas au jour d'aujourd'hui, mais bon, ces gains ont dépassé, je crois, les 12 000 euros, donc ça commence à faire. Et cet argent-là, dans le cadre de Yovo Togo et Jump Laborion, est très très utile pour pas mal de choses, parce que même si on nous donne des ordinateurs, en fait, quand Claude disait qu'on nous donnait des ordinateurs par le lycée Le Roc, ou Notre-Dame du Roc plus exactement, en fait, ils nous donnent que les unités centrales donc ils ne donnent pas les, écrans. Donc quand on vous donne 150 ben, unités centrales, des fois les claviers les souris, mais pas tout le temps, ben, il faut trouver les 150 écrans. Et pour ça, ben, il faut payer. <laughs> Euh, donc, cette année, Claude il va venir chez moi en février, c'est pas encore fait, pour venir acheter en région parisienne 150. Voilà, c'est intéressant de, parler aussi parce que on, fait travailler des gens qui sont dans la même mouvance, quoi. Hein. Euh, soit que si parfois je vais au, chez, à, Emmaüs local ici, même si je vais acheter autre chose ou, me balader, parfois il y a un lot de 10 écrans, je leur prends. Ils sont contents, ils ont vendu, puis ça va dans, dans, un autre projet qui est le projet Emmaüs. Mais aussi, et, là, et là euh, euh, c'est beaucoup plus stable maintenant, on, va, lorsque je vais voir Patrick en région parisienne, chez Atelier sans frontières à SF, hein, qui est euh, euh, euh, je ne sais plus où c'est, bon bref, euh, dans la région parisienne, hein, à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de chez Patrick, et qui est un chantier d'insertion qui accueille chaque année plus d'une centaine de jeunes et d'adultes fragilisés, hein, à, travers des activités solidaires de forte portée sociale, telles que recyclage, l'économie circulaire, le matériel revalorisé. Donc j'ai mes entrées maintenant là-bas, et par exemple là, j'ai reçu un devis, il me faut 100 150 écrans euh, pour mes 150 ordinateurs. Il m'a garanti qu'ils étaient prêts, il m'a envoyé le devis, il me fait 3 euros hors taxe l'écran. Donc euh, c'est vraiment impeccable. Quoi. À la date d'aujourd'hui, je sais que mon lot, euh, en partance pour le Togo au mois de mars, puisque le prochain container, on l'a prévu au mois de mars, on sait que j'aurai tout mon matériel. Patrick, je te repasse la parole. Donc il nous aide énormément. Là aussi, on va, on va acheter des, adaptateurs euh, secteur chez eux. Donc voilà une partie de l'argent à quoi ça sert. Une autre partie a permis de financer euh, euh, certaines imprimantes 3D. En fait, les imprimantes 3D pour le Fab Lab, Claude a oublié de le dire, mais c'est pas grave, je vais le dire. En fait, quand on a monté la partie Ortholab Roberto Posterman, qui est prothésiste belge, en fait, nous a fait un gros cadeau nous a fait cadeau de deux imprimantes 3D que qu'on a vu sur la sur la photo. Ce sont des imprimantes 3D euh, professionnelles et donc elles ne coûtent pas euh, elles ne coûtent pas que 100 euros. <laughs> Elles coûtent beaucoup plus cher. Donc voilà. Donc nous on a acheté avec nos propres euh, avec le collectif Emmaou tous l'argent collecté sur Lido que des imprimantes de test parce que les imprimantes pro, bah, il faut que les gens soient formés avant de les utiliser au prix où elle coûte, euh, bon, euh, elle coûte dix fois plus cher que les autres, donc vaut mieux être. Euh, ouais, on a acheté, on a acheté la brodeuse numérique aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Hein, on, a, on a acheté, bon, après le, matériel professionnel, en général, je trouve ça sur bon coin. Hein, il faut faire des sélections, mais j'arrive à trouver du bon matériel. On avait un, imprimeur qui mettait la clé sous la porte, enfin, il revendait son entreprise et il m'avait fait deux, deux ordi pour le, euh, deux, photocopieurs pour le prix Et, puis moi personnellement, ben euh, pour euh, Cap Togo <laughs> qui envoie via Anvers. Coucou Amaury, qui envoie via Anvers les containers et après ça passe à Lomé, ça remonte au milieu du Togo jusqu'à Sokodé, ben, ça se paye tout ça. Hein, et cette année, ça me coûte plus de 2000 euros. quoi. Donc ça fait quand même euh, des frais, et sans l'îlot, moi je mets la clé sous la porte. Hein. Oui, sur la partie en, ce qui est, en ce qui est sur la partie informatique, tu as raison de préciser. Tout à fait, parce que l'association Yovo Togo, les autres membres, en fait, sont focalisés sur, sur leur handicap, euh, sur le, la santé. Sur le, parrainage, d'enfants, euh, d'ailleurs, ben, euh, je jette toujours des bouteilles à la mer. Si quelqu'un veut parrainer un enfant puis lui donner un coup de main dans la vie en toute confiance, je suis votre homme. Ça, c'est fait. Bien, Claude, très bien. <laughs> voilà, donc, euh, donc cet argent est, utile et je pense que si nous n'avions pas eu cette, manne cette financière, eh ben, nous n'aurions pas pu avoir d'aussi beaux projets sur, sur le Togo, en tout cas, c'est sûr. Donc je vais passer à la diapositive suivante. Donc là, ben, on va parler un petit peu de, notre distribution, mais ce n'est pas forcément le but. Donc j'ai mis que deux, que deux planches là-dessus pour pas, on va dire, pour pas saouler les gens euh, par rapport à ça. Et c'est pas, pas le but. On, pourra faire euh, des présentations spécifiques sur, euh, sur ce que nous faisons. Donc, mais pour dire en, deux planches, qu'est-ce que c'est qu'Emabuntus Donc Emabuntus, contrairement à son nom historique n'est plus sur, euh, sur Ubuntu. Donc beaucoup de gens nous mettent sur des forums, nous demandent de changer de nom, mais c'est très compliqué. C'est comme ah, si vous, à vous, je vous demandais de changer votre nom de famille, c'est très compliqué, on ne change pas comme ça. Donc on a un passif et on, et des membres aussi de notre coordination, ou de notre collectif, ne tiennent pas à ce que nous changeons de nom. Donc pour l'instant, euh, c'est euh, un truc statu quo et je ne me vends pas le courage de faire un changement de nom. Ça prendrait au moins six <laughs> mois ou un an de discussion. Donc j'ai pas assez d'énergie pour, euh, pour me focaliser sur quelque chose de, de si négligeable pour moi. Voilà. Donc, donc Emabuntus maintenant, pour le distinguer, pour montrer aux gens que c'est sur Debian, s'appelle Emabuntus Debian Edition. Donc on espère que les gens comprendront que c'est du Debian. S'ils ne comprennent pas, je ne sais pas ce qu'il faut, faut faire. Et comme au tout début, elle contient euh, beaucoup de logiciels. Donc en fait, pour l'accessibilité, pour euh, nos premiers travaux, quand nous travaillons plus euh, en étroite collaboration avec certaines communautés Emmaüs, nous avons rajouté énormément de logiciels pour accéder en fait à la vente d'ordinateurs et que ces ordinateurs soient utilisés dans le cadre familial avec les trois membres, de la les trois membres importants d'une famille qui sont les parents, les enfants et les grands-parents. Parce qu'on pour nous, la vision d'un ordinateur, ah, c'est peut-être une vision archaïque, mais sur ces familles qui sont démunies, il n'y a qu'un seul ordinateur dans la famille. Donc, il n'y a pas 36 ordinateurs. Donc, on a essayé de concentrer sur le même ordinateur tous les logiciels. Et pour cela, pour matérialiser cela, on a rajouté un doc qui a aussi ces trois niveaux. Donc, le doc, il est adapté aux parents, aux grands-parents et aux enfants. Voilà. donc c'est pour ça qu'on a un doc avec trois niveaux. Le niveau qu'on appelle entre guillemets expert, le niveau débutant et puis le niveau enfant. Par rapport à ça, nous avons rajouté aussi des logiciels où on appelle, qu'on dit plus équitable, où en fait on propose l'installation ou pas de certains logiciels non libres. Donc c'est les gens qui, choisissent s'ils veulent ou pas les installer. Donc on ne les met pas d'origine. Voilà. Donc là, ce que l'on voit, c'est une copie d'écran où on voit ici ben, la, fenêtre de, post-installation avec ces logiciels non libres qui vous est proposé d'être installé. Voilà en bas, on voit ici effectivement le, doc des Mabuntus ou le doc, en fait, ce que l'on a fait. il y a des sous-menus dans le doc pas faire de, de, distinguo. On a le même doc et présentable pareil pour les trois niveaux en fait. Donc on n'a pas voulu faire de distinguo au niveau de la présentation du doc. Après, pour en revenir à ce que disait Claude tout à l'heure, en fait, dans les projets, on va dire, pour envoyer des ordinateurs à l'étranger. On a travaillé là-dessus euh, depuis qu'on a des projets à l'étranger. On a commencé aussi avec une autre association qui s'appelle euh, Ailleurs Solidaire. Où on n'a pas beaucoup de nouvelles à l'heure actuelle, qui envoie des ordinateurs portables euh, au Népal. Voilà. Donc à Katmandou, je crois, où ils équipent des écoles avec des enfants qui ont de gros problèmes de santé, d'accord, des enfants de rue des, orphelins en fait. Donc on a rajouté dans Emabuntu ce qu'on appelle donc euh, le serveur de culture libre. Et déjà, on avait ces logiciels-là qui étaient inclus, Kiwis, qui est le lecteur, et Cal, qui est le lecteur pour le Wikipédia en ligne, et Calibre, qui est un lecteur pour des livres EPUB. Donc, on complète ça dans nos installations avec ces données-là. Donc, quand les ordinateurs partent, ils sont équipés des standard standard, adaptés à, à la langue du pays d'arrivée. Donc pour le Togo, c'est assez simple, nous avons la même langue, hein, donc ça c'est simple. Mais par exemple pour le Népal, on, met l'anglais et puis on rajoute peut-être d'autres langues pour, euh, pour ce pays-là. Et on rajoute les, les Wikipédia hors ligne adaptés à ces langues, ainsi que les, les livres euh, e-pub adaptés à ces langues. Voilà. Donc, ben, écoutez, là, on a terminé cette présentation qui était quand même assez courte. On a juste dépassé l'heure. <laughs> Voilà. Je vous remercie à tous ceux qui ont, qui ont pris le temps et la patience de, de nous écouter. J'espère que ça a été très intéressant pour vous.